queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Muy bien. Cuando vais a los supermercados donde hay mucha gente, tenéis que protegeros. Entonces tenéis que poner la mascarilla. Ah. ¡Oh, churrasca! y si estáis muy mal, de verdad muy mal, tenéis que hacer como mi tío. Estoy fatal. Ya sabéis, cuidaos y protegeos. Y mañana aquí estaremos con más consejos. <laughs>